Hepinize yeni videodan selamlar bile bugün sürekli Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Umarım güzel videolar, umarım iyi bir oyun olur. Hemen oyunumuza geçelim isterseniz. Evet Alaskan Village map'e denk geldi. Gerçekten çok sevdiğim map kendisi. Ortaya gideceğim kılıç mılıç çıkartabilirsem hemen milleti keseceğim ama çıkartamazsam hemen geri kaçacağım. Hadi bakalım başlayalım. Hemen olmasa da geri kaçtık. Şuna da vuralım bir hit. Şuraya giden olmazsa oradaki chest'i açacağım. Umarım kılıç çıkar. Ve inadına çıkmıyor resmen. Şuradan hemen devam edelim chestlere. Şu tier 2'ydu sanırım. Yani zamanında tier 2'ydu hatırlamıyorum şu an. Evet güzel itemlar çıktı. <clears throat> Elimizde kılıç yok rolleriyle gidelim. Umarım birisi gelir ve beni öldürmeye çalışır. Nehir rotasını takip edeceğim. Önceden nehir diyorlar şu an. <clears throat> göl diyor olabilirler. Yeni nesili bilmiyorum fazla. Hmm, şimdi hemen değiştirelim itemlarımızı. Güzel. Bu arada e, videomu beğenirseniz aşağıdan bir like atmayı da unutmazsanız. Çünkü Survival Games falan geri döndürmeye çalışıyorum. Yaptığım iş pek kolay değil. Ama yine de deneyeceğim. Bunu söyleyebilirim yani. Adam nasıl olmuş öyle zırhı ya? Ben şu an şoklar içindeyim. Full kaçmam gerekiyor. Oh shit. O adam beni izler mi? İzlemez çünkü göremez artık. Daha görünmem ona. Neyse devam edelim. Ee, umarım demir çıkar dostum. <laughs> umarım. Demir çıkmazsa biraz zora düşeceğiz. Ee, demir çıkmadı. Fuck. O zaman biraz daha gezelim. Şu e, rotaya gireceğim. Ama önce bir şuraya açayım. Belki demir çıkar. Şu an bir adet demir istiyorum. Fazla bir şey değil. Zırh da fazla önemli değil. Demir olsun yeter. Ama demir çıkmıyor işte. Sıkıntı orada. Zırh da çıkmıyor. Demir çıkmazmış gibi. Eee... Bugün bir konu belirleyecektim kafamda ama aslında şu anda çekilmeyecek bir konu. İleride açıklamasını yaparak çekeceğim. Bu yüzden bugün bir konumuz yok. Dümdüz survival games oynayacağız. Diamond buldum bak demet çıkmadı diyeceğim şimdi. Aklımı mı oynattırmaya çalışıyorsun bana oyun? Şu envanteri de düzenleyelim. Ee, cidden demir çıkmıyor anlamadım bir şekilde ama olsundu. Biz bu oyunu bir şekilde kazanırız diye tahmin ediyorum. Hop Güzel vurduk adama gerçekten. Oh yeah diamond çıktı ve güzel bir şekilde kılıcımızı yapacağız. İyi oynadığımı düşünüyorum orada. Dileklerinizi belirtebilirsiniz yorumlar kısmında sizde. Güzel rekt attık adama ve şimdi... Oh shit. Oh shit. Giremiyoruz. Kapıdan içeri giremedik öyle güzel rekt Oh shit ne oluyor abi? Server baga girmiş bir an dedim. Hayy. Hop tamam. Bundan sonra kılıçlarla işimiz bittiğine göre şöyle güzel bir şekilde e, okumuz nerede? Yine ters koydum her zamanki gibi. Eskiden de ben böyleydim. Bunları hep ters koyarım. Artık yani gelenek oldu. Hmm, şuradan biraz daha ok yapalım hatta. Ok önemli bir şey bildiğiniz gibi. Yine ters koydum değil mi? Ben daha demin yaptığıma rağmen. Bakalım. Bir dakika. Aa çubuğumuz yok. Ah shit. Neyse. Şuradan. Bak ama bu kapılar beni sinir etti şu an. Neyse hadi let's go devam edelim. Bu arada umarım videolarımı güzel kaliteli buluyorsunuzdur. Bu videoyu olabildiğince HD yapmaya çalışacağım. Zaten 720p 60 fps yapmayı öğrendim. Umarım bu videoda şey yaparım. Ee, yani bu video bayağı HD bir video olmaya çalışacak olabildiğince. Umarım olur. O tier 2'yu almak istiyorum. şey çıkmadı içinden. Ben koyayım bari gören garibanlar sevinsin. <laughs> ne diyelim. Hop şuradan. Fall damage sesi geldi ama fall damage yemedim garip bir şekilde az önce duymuşsunuzdur. Bu merdivenin neredeydi? Hemen atlamak istiyorum ama bak mikrofondan uzaklaştım. Şey baba o Çinli çocuk gibi baktım az önce ekrana monitöre. Hmm, okey. Elmas kılıcı her zaman saklayın gençler yani. Ben bunu size tavsiye edebilirim. En yüksek yani. Kesin diyeceğim bir şey varsa o da budur. Elmas kılıcı sürekli saklayın abi. Hiç belli olmasın çünkü yani adam tutamazsınız öyle söyleyeyim yani. Kuduzmuşlar gibi kaçarlar adamlar sizden ama saklarsınız bir yürek yer gelir. Ekmekle koşuyorum mesela ne kadar masum. Ekmeğim var aga benim. Ben eskiden hatta şu an elim hızlı olmadığı için o kadar yapmıyorum da eskiden şey bile yapıyordum. Zırhımı çıkartıyordum hani millet saldırsın diye. Sonra bir anda giyiyordum falan. Ve ortadaki chestlere bakalım. Çok fazla oyunun sesi olduğunu fark ettim şu an. Oh shit. 50 defa seslerine tamam. Şöyle daha iyidir herhalde. Ee, <clears throat> bari ok yapalım. Bir şey yapamıyoruz. En sevmediğim şey miktarı kalanmaktır ve umarım yaşamam. Ee, gerçekten sinir oluyorum. 24 adet okumuz var. Güzel. Geçen iki yıl önce e, arkadaşlarımla oynarken yaklaşık kaç tane bulmuştuk? 3 e, stack falan okum olmuştu. Ama onu videoya çekmedim. E, ne bileyim çekesim gelmedi yani. Ben tek başıma olduğum videoları daha çok seviyorum. Çünkü videonun hani şeyi gücü kudresi benim elimde oluyor. Başka yerinin değil. Ve burayı nasıl almamışlar? Buraya almalılarsa şunu da almamışlardır ihtimalen diye düşünüyorum. Ve almamışlar evet. Ee, bu arada dediğim gibi videolarımı beğeniyorsanız like atıp beni destekleyebilirsiniz. Beğenmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Ve yorumlarda da fikrinizi, düşüncenizi belli edebilirsiniz. Ve ölüm maçı başlıyor. Hadi bakalım umarım bu eli kazanacağız. Öyle düşünüyorum. Bir tek altın elmamız yok. Onun dışında bu el bizde gibi. Şu ikisi takım oldu mu? Olmadı herhalde bilmiyorum. Oldu mu? Oldu gibi de bak. Ben bilemedim şimdi. Elmas kılıcı hiçbir şekilde göstermiyorum. Bunlar birbirine saldırsın ben buradan izleyeceğim biraz. Tamam kardeşim dal git. Bak bana o... O mide sizi götürmem yalnız ona göre. Yaklaşma lan. Ne oldu? Ne oldu lan piknik tüpü? Oh shit. Aa, ah, gel lan buraya. Aha oh, bunda da varmış. Oh shit. Ah. Üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar güzel video oldu bence. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayınız. En azından hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Unutmayın. Bay bay.